Kwanza nafuta machozi. Nafuta machozi kwa sababu mimi mwenyewe na watoto. Umesikia bwana? Ndugu zangu, hili jambo sio la kuangalia alafu mkalitazama tu alafu serikali mimi naiangaliaga sana hii serikali yetu hii. Serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanzania bara. Haya mambo ya kukaa mnakumbatia mambo yanaonekana refu, alafu mnasema kwamba ile sura ilikuwa sura ya askari. Ile ni sura ya kuku ile. Sura ya kuku au sura ya bata ile? Sana onyesha kabisa yule askari yule halafu ameregea. Acheni mambo yenu, kamata, piga viboko kumi na nane, piga faini milioni kumi, kafunga jela miaka themanini, akafia huko mbele huko. Mi siongei kwamba kwamba mimi labda familia yangu takatifu sana, lakini hivi vitu vitaenda mpaka vitaingia mpaka kwenye familia wengine ambao wahusiki, wataona ni kawaida tu, mbona watu wanafanya wanaenda wana, wana enjoy tu maisha mwanaume kabisa, mwanaume eh, eh, umbavu.